अब रिमोटवा ढूंढे खातिर हमका सीखना था ये बोले की भाषा बिना भाषा यहाँ कौनो काम पॉसिबल नहीं था जैसे ही भाई साहब को बताना कि इनके फैशन में हमका थोड़ा डिफेक्ट लग रहा था हमका फीलिंग आया कि हम उनका फैशन बिगाड़ दिया था